السلام عليكم آه، معكم عبد الرحمن العتيبة وفي هذا الفيديو سأعرض على السلام عليكم معكم عبد الرحمن العتيبة و... السلام عليكم Sorry, I don't understand. Somebody. هل سيربح ريال مدريد